Gloire à Dieu. Prions ensemble. Notre Père, nous te remercions pour les ordonnances que tu as données à l'Église. Nous te remercions pour le rappel du sang et de la chair du Seigneur Jésus-Christ, son corps rompu pour nous et le sang versé pour nous nous prions comme, nous, tu, comme tu nous fais rappeler les avantages euh, du pain et du vin. Nous prions que ces, nous prions que ces avantages soient les nôtres au nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu sois avec nous à l'étude ce soir et que tu nous fasses rappeler les choses que nous avons connues, peut-être euh, oubliées, que tu nous fasses rappeler tout cela et que la grâce disponible pour nous afin de mener la vie que tu nous as appelés à mener. Nous prions que la bénédiction d'obéissance soit la portion de chacun de nous. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Ce soir, nous sommes venus étudier la parole de Dieu en 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens 11, du verset 17 au verset 34. Nous allons lire le verset 17. 1 Corinthiens 11, 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Quand vous lisez 1 Corinthiens 11, vous allez voir que l'apôtre Paul, par l'inspiration de Dieu, et conduit à leur enseigner, à leur montrer des domaines de leur vie qui sont dignes de louange et les domaines de leur vie qui ne sont pas dignes d'être loués. Et le verset 2 du, du chapitre 11, 1 Corinthiens 11, 2. Cela nous dit, verset 2 dit, cela nous parle le domaine où leur vie est allouée. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous, vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Quel pasteur, quel père et quel dirigeant, il leur a montré les domaines où il les a loués. Il a glorifié Dieu pour eux. Et maintenant, je vous loue, frère, de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Et maintenant, il doit leur dire les domaines qui exigent la correction, les domaines qui exigent la transformation, les domaines qui exigent la touche divine dans leur vie. On revient au verset 17, il a montré le domaine où il les a loués, il a glorifié Dieu pour eux. 17 dit, en donnant cet avertissement, ce que, je, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Lorsqu'ils se rassemblent pour adorer le Seigneur, pour écouter la parole de Dieu, pour prier le Seigneur et pour se rappeler les ordonnances et toutes les instructions, les choses qu'il a laissées pour eux, alors ils se rassemblent. Et dans leur cas, en ce temps, lorsqu'ils se rassemblent, non pour devenir meilleurs, non pour le progrès, mais pour la rétrogression. Et ça dit que, et mais pour devenir pire, le verset 22 nous dit, « N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien Que vous dirais-je vous louerai-je en cela, je ne vous loue point. Il leur a dit clairement les bons domaines de leur vie et la bonne réponse de leur vie et la bonne, réaction, la bonne réaction à la parole de Dieu, leur obéissance à la parole de Dieu. Que je vous loue, je glorifie Dieu en votre faveur parce que vous avez gardé la parole que je vous ai donnée. Mais maintenant, dans ce domaine, il dit, oui, à ce, à ce, côté, je ne peux pas vous louer parce que vous vous rassemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Ici, il rétablissait l'ordre et la révélation que Christ a donné à l'Église, la révélation que Dieu a donnée à Christ. Alors, il veut rétablir l'ordre et la révélation divine dans l'église à Corinthiens, ce qu'il a fait dans les autres églises. Et comme il veut faire dans notre église, que l'ordre divin, la révélation divine soit établie, rétablie au sein des enfants de Dieu. Ce soir, nous allons voir le message qui est intitulé « Rétablir la révélation est l'ordre divin. Rétablir, euh, alors, alors c'était établi, c'était enseigné. Alors, c'était révélé au départ. Alors, c'était rentré dans leurs oreilles que voici l'ordre divin. Mais parce qu'il s'égare alors il est, il, il est venu les rappeler en disant que je vais rétablir ça, rétablir l'ordre et, la révélation divine. Nous allons voir l'étude sous trois points. Trois points. Premier point, il a déclaré la réprimande divine d'avoir regressé à la nonchalance. Ils sont devenus nonchalants et imprudents. À cause de cela, il doit déclarer la réprimande pour les amener à là où ils doivent être. Déclarer la réprimande divine d'avoir regressé à la nonchalance. Numéro 2, délivrer la révélation divine comme étant reçue du Seigneur. Délivrer la révélation divine, dire aux gens la révélation divine, la vérité de Dieu, la parole de Dieu, la force de Dieu, délivrer. Délivrer la révélation divine comme étant reçue du Seigneur. Délivrer la révélation divine comme étant reçue du Seigneur. 3 discerner les réprimandes divines et le remède du Seigneur. Alors, il n'a pas seulement, ah, il ne s'est pas arrêté au niveau de et la correction et des réprimandes, mais il leur a amené le remède afin qu'ils quittent là où ils se trouvaient, là où ils se trouvaient pour le pire et non pour le meilleur, mais pour les transférer, pour les transporter au lieu où ils doivent être, ce qui est le lieu où, là où il y a, là où il y euh, le remède divin, là où il y a la restauration, où il le rétablissement et la reconnexion avec le Seigneur on va au premier point qui est déclarer la réprimande divine d'avoir regressé à la nonchalance. On va à 1 Corinthiens 11, verset 17 qui dit « En donnant cet avertissement, je ne loue point. C'est que vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. » Le verset 18 dit « Et d'abord, j'apprends que et d'abord, j'apprends que ouais, eh ben, ces gens se rassemblaient dans l'église et ils venaient ensemble et ils se réunissaient à l'église. Néanmoins, venir ne suffit pas. Et il s'est dit que d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous afin que ceux qui sont approuvés soient reconnu comme tel au milieu de vous. Verset 20. 20 nous dit, lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Vous venez avec eh, l'esprit de venir manger à, la table du Seigneur, à, de prendre la Sainte scène mais votre esprit n'est pas préparé. Et il dit cette attitude et ce comportement ce n'est pas de manger, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. 21. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. 22. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien que vous dirai-je Vous louerai-je En cela, je ne vous loue pas. Et dans cette session, nous allons voir trois choses. Numéro un, la division dans l'Église avec des sectes. Et deux, le déshonneur dans l'Église, sa maison. Ils ont oublié que la maison de Dieu, ils ont oublié que l'Église de Dieu, c'est la maison de Dieu. Donc, il déshonorait le Seigneur et l'Église. Trois, c'est la déconsidération ou le dénigrement pour son Église et pour la sainteté. Il dénigrait la réelle chose, ce qui est dit à la prédication, ce qu'ils doivent avoir dans leur vie. Et numéro un, il y a les divisions dans l'Église avec des sectes. Déjà, nous avons lu 1 Corinthiens 11, versets 17 à 19. Et le verset 19 en particulier, voilà le verset 19 maintenant qui dit, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous. Pourquoi Afin que ceux qui sont approuvés soient, soient reconnus comme tels au milieu de vous. Les sectes sont des choses contraires à la saine doctrine sont de fausses doctrines, de faux enseignements, de fausses idées et de fausses euh, euh, propositions parmi les gens. Qu'est-ce que cela fait Voyons, deuxième Pierre, 2 euh, Pierre chapitre 2, 2 Pierre 2 verset 1, 2 Pierre 2, deuxième Pierre 2 verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Vous comprenez cela Ces sectes, contrairement à la parole de Dieu, contredisent la doctrine du salut, la doctrine de la sainteté et celle de la puissance du Saint-Esprit, la doctrine qui leur, la doctrine qui leur a été donnée, ils ne se sont pas assemblés à Corinthe sur cette doctrine, l'enseignement cardinal de la part de Dieu. Il y a des sectes parmi eux et ces sectes ont apporté certains disciples et suivant ces gens. Et c'est dit qu'il y a des sectes pernicieuses. Et deuxième Pierre nous dit qu'il y a de faux docteurs dans l'Ancien Testament, de faux prophètes et de faux docteurs dans l'Ancien Testament. Et, dans le, et parmi les croyants du Nouveau Testament, et pour que ces, et ces gens sont là, et dit que oui, ces gens qui sont là doivent être reconnus et qui reniant le maître qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine alors il s'attire une ruine soudaine à cause des hérésies. On va à Galates chapitre 5, verset 20. Et a l'idolâtrie sont les œuvres de la chair, la, magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, cela fait partie de la chair, ce n'est pas de la foi, ce n'est pas de l'esprit. Et le 21 dit, 21 dit, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis, les hérésies inclusivement, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses ceux qui commettent, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Dans l'église à Corinthe, il y avait des gens qui ont amené des sectes et cela nous dit que lorsque les hérésies entrent, tous ceux qui perpètrent ces sectes, tous ceux qui acceptent ces sectes, tous ceux qui croient à ces sectes, tous ceux qui embrassent ces sectes, et l'abandonnent, la saine parole de Dieu, c'est dit qu'ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors que devons-nous faire Qu'est-ce que l'Église doit faire Qu'est-ce que les dirigeants dans l'Église doivent faire Lorsqu'il y a des gens qui apportent des sectes, on va à Tite 3, Tite 3, verset 9. Voilà ce qui est, voilà ce qui est bon utile. Mais évite les discussions folles, les généalogies. Euh, ouais, il y a des pasteurs euh, qui essaient de répondre à toutes les questions. On ne doit pas répondre à toutes les questions. Certaines eh, questions sont hypothétiques. Certains, certaines questions sont hypothétiques, certaines questions sont blasphématoires, certaines questions sont, pour, sont, ah, sont euh, à distraire le peuple de Dieu de la vérité essentielle. Mais lorsque ces questions se présentent, c'est dit ici que, mais évite les discussions folles, les généalogies, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Cela pollue la pensée des gens qui ne pensent pas à ces choses au départ, et parce que ces choses sont inutiles et vaines. Et cela conduit les gens à la vanité, cela conduit les gens à quelque chose de malsain, à quelque chose de non chrétien à quelque chose de non édifiant. Il dit qu'on doit éviter cela. Et le verset 10 dit, « Éloigne-toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. » Ça veut dire qu'il faut le prendre comme un rétrograde, il faut le prendre pour un apostat, fais-le prendre pour quelqu'un qui soit de dehors, alors je le rejette. Tu réponds à sa question, tu le conseilles, tu l'illumines et il veut continuer à être un hérétique. Alors après, à un premier et un second avertissement, celui qui provoque la division. Quel que soit ce qu'on fait dans les églises, alors je, je rejette tout ce qu'il essaie. Eh, il, essaie de confondre, les, autres. Alors il faut le rejeter comme eh, des outsiders, des gens de dehors, des pêcheurs, comme celui qui est un rétrograde incorrigible. Il ne doit pas se trouver de division dans l'église. Il ne doit pas se trouver des sectes dans l'église. Il ne doit pas se trouver de discorde dans l'église. Il faut l'unité dans l'enseignement de la parole. Il faut l'unité sur la vérité qui se focalise sur le salut et la vie de la nouvelle créature. On va à la deuxième partie ici. Et ça, c'est le déshonneur dans l'église, sa maison. L'église de Dieu, c'est la maison de Dieu. On va à 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 11, 20. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. 21. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et son propre repas et le a tandis que l'autre est ivre. Ce qui est arrivé à l'église de Corinthe, c'est que ils vont venir se rassembler comme ils se rassemblaient. Numéro 1, ils viennent manger et prendre part à la Sainte scène. Au lieu de manger à la maison, ils vont amener leur repas à l'église et puis ils l'appellent le festin d'amour. Et en mangeant ce festin d'amour, certains vont amener leurs fruits, ceux qui n'ont pas, de fruits, de, des aliments. Ceux qui n'ont pas d'aliments vont venir comme ça. Ceux qui ont des aliments à manger vont venir manger, certains s'énivraient et d'autres sont, ceux qui n'ont rien vont venir affamer, éduquer. où est l'amour dont on parle, où est l'unité dont on parle. Et eux mangent, nous ne mangeons pas. On ne mange pas. Et l'apôtre a appris cela. L'apôtre en a appris. Mais, et dit, lors donc, et, et dit car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Verset 22, il dit, n'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien que vous dirai-je? Vous louerez je en cela, je ne vous loue point. Le festin dont nous parlons, qu'il prenait à l'époque, euh, c'est le cas de Jude, euh, a vraiment écrit euh, cela euh, voyons, Jude 12, Jude 12, et ce sont des écueils dans vos agapes. Et cela est venu avant la célébration de, la Sainte Seine. Il y a des gens qui viennent sans égard pour, sans respect pour l'église de Dieu, sans aucun honneur pour l'église de Dieu. Et Jude nous dit, nous dit que ces gens qui sont venus, et ils sont venus pour honorer l'église, ils agissent de manière avoir aucun regard, aucun égard pour l'Église, et ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant, se eux-mêmes, ce sont des, des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés. voyez ils ont perdu tous les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bénignité, la douceur, la fidélité. Ils ont tous perdu la tempérance. Ils ne pouvaient plus se maîtriser. Ils faisaient ce qu'ils aimeraient faire au sein des enfants de Dieu. Et puis certains d'entre eux sont devenus si pires que on nous dit au verset 13, verset 13, « Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, ils iront de lieu en lieu, ils vont à ce lieu, il amène la division, il va ailleurs, il amène la division, ils vont dans une église locale, il amène la division. Alors, ils sont des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Parce que l'Esprit de Dieu euh, n'est plus en eux, tout ce qui fait leur souci, c'est leur ventre. Hébreu, Romain, du moins, Romain, Romain 16, verset 18, Romains 16, 18. Car de tels hommes ne savent point Christ notre Seigneur. Ils sont pour des sectes, ils sont pour des divisions, ils sont pour des arguments, ils sont pour des disputes, ils sont pour des fausses doctrines, ils sont pour euh, des, désunions, ils ne servent pas le Seigneur, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, leur propre ventre. Et parlent des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Cela me dit aux Philippiens 3, Philippiens 3, 18, Philippiens chapitre 3, 18. Car il en est plusieurs euh, qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Et le verset 19, « Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. » Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voyons la troisième partie ici. C'est la déconsidération pour son Église et pour la sainteté. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 22. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire ou méprisez-vous l'Église de Dieu et dans leurs actions, ils n'ont pas, ils n'ont aucun égard pour l'Église de Dieu dans leur comportement, tout ce qu'ils faisaient. Alors, ils piétinaient l'Église de Dieu, ils faisaient honte à l'Église de Dieu. Alors, vous devez vous poser la question, comme vous venez à l'Église de Dieu, votre comportement, votre réponse à la parole de Dieu comme vous venez à l'église, les choses que vous faites à l'église et eh, en présence des autres enfants de Dieu, sont, eh, sont, sont, sont, eh, sont, ils des choses à faire Est-ce que sont des choses qui intéressent d'autres enfants de Dieu ou mais sont des choses qui s'opposent à l'enseignement de la parole de Dieu Est-ce que vous faites quelque chose pour mépriser l'Église de Dieu, les membres de l'Église, les ministres de l'Église, mais pour mépriser le message de la parole de Dieu qui nous parvient et, et tu fais honte à ceux qui n'ont rien. Alors, quand vous dirais-je, vous louerai-je En cela, je ne vous loue point notre appel. C'est un appel à entendre la parole de Dieu, un appel un appel à prier et à établir la sainteté de Dieu dans notre cœur. Lorsque cela est méprisé, donc de telles personnes euh, euh, deviennent des gens hérétiques, des rétrogrades, des apostats qui méprisent, qui déconsidèrent l'Église de Dieu et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Euh, il, a, appelé les ministres et les membres à la sainteté, les nouveaux convertis à la sainteté. Il a appelé toutes les nouvelles créatures à la sainteté. Il a appelé toute l'église à la sainteté, que ce soit l'église à Corinthe, que ce soit l'église à Philippe, que ce soit l'église à Rome, l'église ici, au siège ici, ou l'église partout, quelle que soit la génération ou quel que soit l'âge, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Voilà le verset 8. Celui donc qui rejette ces préceptes, nous lisons des Corinthiens par leurs actions, par leurs ivrogneries, par leur mondanité et par leur déconsidération pour la maison de Dieu, par leur dénigrement des choses de Dieu. Alors, ils n'honorent pas la sainteté, le message de, la, sainteté que Dieu a donné à l'Église. Alors, il méprisait les prédicateurs, il méprisait leurs pasteur, il méprisait la prédication et c'est dit celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Nous allons à Amos 2, Amos, euh, Amos 2, 4. Amos 2, 4. Ainsi par l'Éternel, à cause de trois crimes de Judas, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel. Ils ont méprisé la parole du Seigneur. Ils ont méprisé la doctrine du Seigneur. Ils ont méprisé le message du Seigneur et qu'il a envoyé au travers des prophètes, les messagers de Dieu. Et c'est dit, et parce qu'ils n'ont pas méprisé la loi de l'Éternel, parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances, et alors leur... Et parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères, leur vie les a fait égarer, après lesquels leurs pères ont pas marché. Ils copiaient des gens qui, qui, qui était leur supérieur, qui était leur père, et comme ils les imitaient, alors ils, se sont égarés de la bonne voie, de la voie appropriée, de la voie scripturaire que le Seigneur a leur a donnée. On va à Jacques, Jacques chapitre 2, verset 5. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi, héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui les à ceux qui l'aiment. Et le verset 6 dit, cela nous dit, et vous, vous avilissez le pauvre, c'est ce qu'il faisait, dans l'église de Corinthe. Les riches vont amener à manger ils vont manger et puis c'est fini. Ils vont, vont finir toute leur euh, nourriture sans se rappeler la pauvre. Et ils méprisaient le, le, pauvre. Et la vie du croyant ne, se, manifeste, ne se manifestait plus. Et alors, ils avilissaient les pauvres et l'Église de Dieu. Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux la correction était faite et ils ont alors cela leur est dit ce qu'il faut faire. Alors on a traité les, sectes, la division et le comportement qu'ils affichaient dans la maison de Dieu. Maintenant, alors on va maintenant à la Sainte Estelle. maintenant. On vient maintenant au deuxième point. Deuxième point qui est délivrer la révélation divine comme étant reçue du Seigneur. Délivrer la révélation divine comme étant reçue du Seigneur. 1 Corinthiens 11, lisons le verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que je vous ai enseigné, c'est exactement ce que j'ai reçu du Seigneur. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Et puis il a parlé de la Sainte Seine. Nous allons voir trois choses ici. Numéro un, la révélation délivrée comme étant reçue. La révélation délivrée comme étant reçue. Il n'a rien ôté, il n'a rien ajouté. Tel qu'il a reçu du Seigneur, il leur a délivré ça. La révélation délivrée comme étant reçue. Numéro 2. Le Rédempteur rappelé comme exigé le Seigneur a demandé à l'Église que qu'il fasse ceci en souvenir, en mémoire de lui. Non, le, le, rédacteur, on doit se rappeler le rédacteur comme c'est exigé. Trois, C'est son retour déclaré plusieurs fois. Aussi nombre de fois que vous mangez ce, ce, ce repas et buvez euh, ce, ce, ce vin, du ce qu'il vienne, alors il reviendra encore. Alors son retour déclaré plusieurs fois comme il prenait la sainte scène. On va à la première partie ici, la révélation délivrée comme étant reçue. On va à 1 Corinthiens 11, la première partie du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est ce que chaque prédicateur doit être en mesure de dire. Que ce que vous délivrez à l'Église, c'est ce que vous avez reçu du Seigneur. Nous ne devons pas ajouter notre idée tribale, on ne doit pas ajouter notre tradition, on ne doit pas ajouter notre culture, on ne doit pas ajouter notre supposition, on ne doit pas ajouter notre idée. Exactement ce qu'on reçoit du Seigneur, c'est ce qu'on délivre au peuple de Dieu. Pourquoi Parce que c'est la révélation là qui sauve. Parce que c'est la révélation là qui nous accorde la foi, la grâce. Et puis on est à mesure d'avoir les avantages de la rédemption du Seigneur. C'est pourquoi on n'ajoute pas, parce que ce qu'on ajoute sera comme une goutte ou bien une pincée de poison dans un verre d'eau pure et l'eau là devient non potable parce que à cause de cette pincée de poison. Ce qu'on note, les, on note les, les nutriments qu'on note de la parole de Dieu, la parole devient, la parole devient non complète. Cela ne peut plus sauver. C'est pourquoi la révélation est délivrée telle que cela est reçu. On va à 1 Corinthiens 15, 3. 1 Corinthiens 15, verset 3. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. voyez cela C'est ce que chaque prédicateur doit faire. C'est ce que chaque prophète, prédicateur, proclamateur, fidèle de la parole de Dieu doit faire. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. Je l'ai reçu, cela m'a sauvé, je vous le passe, cela va vous sauver. Je l'ai reçu, cela m'a sanctifié, je te le donne, cela va te sanctifier. Je l'ai reçu, cela m'a amené la bénédiction, alors je te le redonne, cela va te donner la bénédiction. Et je l'ai reçu, et cela me prépare pour la gloire, et je te le donne pour te préparer pour la gloire je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et puis il nous dit au verset 4, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. La révélation reçue est selon les Écritures. Vous ne, pouvez, pas avoir une révélation dire que c'est ce que j'ai reçu. Même quoi que cela contredise les Écritures, cela doit demeurer et rester fidèle aux, Écritures. Nous allons au Galates. Galates, Galates 1, verset 11. Je vous déclare, frère que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme verset 12. Cela nous dit, « Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais pas une révélation de Jésus-Christ. » Mais pas une révélation de Jésus-Christ. Christ lui a révélé ça, Christ le lui a donné, et il a donné à l'Église fidèlement. Matthieu 28. Matthieu 28. Verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, le verset 20, Ceux qui vont enseigner, ce qui vont donner à l'Église, Ceux qui vont donner aux gens comme ils vont leur enseigner et leur prêcher la parole du salut et l'évangile du salut et enseigner-leur à observer tout ce que je vous ai proscrit. Pas d'addition, pas de soustraction. Et enseigner leur à observer tout ce que je vous ai proscrit. Tout ce que je je vous ai prescrit. Tous les enseignements toutes les doctrines de la part de Dieu que, Christ a, a enseigné, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et que l'Église de Dieu dise Amen. Nous allons maintenant à la deuxième partie ici, deuxième partie ici, le Rédempteur rappelé comme exigé. Et nous allons à 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. 24. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. c'est ce qu'il a demandé, que qu'on fasse ceci en sa mémoire. Alors, il est le Rédempteur, il est le Sauveur, il est notre Sauveur, il est notre substitut, il est le sacrifice final, alors son corps était rompu pour nous, son sang était répandu pour nous et dit que nous devons se rappeler, nous devons nous rappeler cela, nous devons nous rappeler sa mort et l'objectif de sa mort, le salut qu'il a apporté, la sainteté qu'il a apporté, la rédemption qu'il a apportée. On se rappelle toutes les bénédictions que le calvaire a apportées jusqu'à ce qu'il revienne. Faites ceci en mémoire de moi. Le verset 25, verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Il a donné cela à l'Église il a institué la Sainte Seine, et puis il a dit à l'Église, il a dit à ses disciples, et les disciples nous, nous, les ont transférés, jusqu'à ce qu'ils viennent, que cela continue d'être observé et qu'on fasse ceci en mémoire de moi. Verset 26. 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, jusqu'à ce qu'il vienne. Donc on continue de faire cela jusqu'à ce qu'il vienne. Numéro 3 ici, numéro 3 ici, c'est son retour déclaré à maintes, à reprises. On continue de faire cela à maintes reprises. Il ne nous a pas dit si cela doit être fait chaque jour, chaque semaine, chaque mois, ou bien chaque euh, euh, chaque année, mais c'est laissé entre les mains de l'Église. Mais c'est dit que nous devons faire cela aussi nombreuses de fois que possible. Et numéro 3 ici, c'est son retour déclaré plusieurs fois. Et son retour déclaré plusieurs fois. On va à Apocalypse 2, Apocalypse chapitre 2, verset 25, qui dit « Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » Tout ce que nous avons, tout ce qui a été révélé, les doctrines de la parole, retenez-les jusqu'à ce que je revienne. Et la vie de la grâce qui nous a donné cette justice, cette rétention, cette pureté, et la sainteté sans la, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous l'avez déjà. Retenez cela jusqu'à ce que je vienne. Les expériences chrétiennes de la paix avec Dieu et de la pureté en Christ et la puissance du Saint-Esprit. Alors, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je revienne. Alors, il ne faut pas changer la doctrine. Il ne faut pas changer la révélation. Il ne faut pas changer l'enseignement. Et c'est dit qu'on l'a déjà. Alors, c'est dit que retenez-le jusqu'à ce que je vienne. On va à Apocalypse 3, verset 11. Apocalypse 3, verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Il faut le retenir fermement. Et c'est encore répété. Il a répété qu'il reviendra. Alors il retournera. Son retour déclaré plusieurs fois. On va Apocalypse 16, 15. Apocalypse, chapitre 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Chapitre 22, Apocalypse 22, verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voyons le verset, voyons le verset 12. 12 dit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. »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 alors nous donnons cela jusqu'à ce qu'il vienne. Il n'y a pas d'addition, il n'y a pas de soustraction. Et si quelqu'un, et si quiconque, et celui qui, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre 19. 19 dit, et si quelqu'un retranche, et si quelqu'un diminue, si quelqu'un soustrait de la parole de Dieu, du livre de... si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie. tous ces prédicateurs, tous ces ministres euh, qui se voient libres euh, de modifier la part de Dieu, ils peuvent ajouter, soustraire et, et amènent leur autorité que moi je vous dis, je suis homme de Dieu, je vous dis que je suis femme de Dieu, c'est ce que vous, ce que vous avez, ce que tu as lu ici, moi je n'accepte pas, voici ce que j'accepte. Et il ajoute à la part de Dieu et il, et il retranche de la part de Dieu. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Voir le verset 20. Verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Et l'Église dit, Amen. Viens, Seigneur Jésus. Oui, cet avènement doit être répété à tout moment, aussi nombre de fois que possible, parce qu'il dit que comme vous faites ceci, vous faites ceci, en vous rappelant la mort de Christ jusqu'à ce qu'il vienne. On va maintenant au troisième point, troisième point qui est discerner les réprimandes divines et le remède du Seigneur. Nous lisons de 1 Corinthiens 11, 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire Les gens qui viennent et qui n'ont pas d'égard et qui déshonorent et, divisent l'Église de Dieu, ils piétinent les doctrines de Christ et ils rejettent et ils se moquent, ils ajoute et retranche de la révélation de Christ. Ce faisant, il n'accepte pas tout ce que Christ a donné et il ne respecte pas, il n'honore pas le corps de Christ et, le, et tout le conseil de Dieu. Alors, et ils, ils vont comme ça, et ils prennent la scène telle qu'ils le voulaient et non ce que Christ veut, comme Christ l'a institué. Ils sont des gens qui, qui mangent et boivent indignement. Il y a le péché dans leur vie. Ils n'ont pas amené le péché à la croix de Christ, au calvaire. Et ils n'ont pas apporté cela au Rédempteur pour être pardonnés. Ils ont la désunion, ils ont la division, ils ont la ils ont la, la, sédition, ils ont des sectes, ils ont des fausses doctrines, ils ont de mauvais comportements, ils ont des impuretés, ils ont l'injustice et ils vont prendre part à la Sainte Seine et que ça c'est mon droit, il est mort pour moi, et que fait ceci en mémoire de moi. Et puis, il ne s'examine pas, il ne purifie pas leur vie il ne se met pas à la, à, la manière dont ils doivent être. Alors, ils sont, ils sont cause de division dans la maison de Dieu, dans le corps de Christ. Et néanmoins, ils viennent prendre la Sainte scène C'est pourquoi c'est dit que c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Nous allons voir trois points ici. Numéro un, les directives sur l'examen de conscience. Les directives sur l'examen de conscience. Où est-ce que, est que je me tiens dans le Seigneur? Où est-ce que je me tiens avec la parole de Dieu? Est-ce que je demeure dans la parole de Dieu Est-ce que je demeure dans les expériences chrétiennes du salut eh eh Est-ce que j'ai l'impureté, la souillure, la transgression, l'iniquité dans ma vie Y a-t-il quelque chose que je dois amener au calvaire et permettre au sang de Jésus-Christ de, le laver, de purifier Alors on doit s'examiner. On a les directives, les directives de l'examen de conscience. 3, 2, le discernement des expériences de ceux qui souffrent. Il y a des enfants de Dieu, des membres de Christ qui souffrent. Ils souffrent dans l'affection, ils souffrent la maladie, ils souffrent la dépression, ils souffrent et bien de choses. Et puis, le Seigneur dit que nous devons vérifier, nous devons avoir le discernement pourquoi nous souffrons. Alors, nous devons avoir le discernement des choses qu'on traverse. Trois, notre délivrance et notre destinée après l'élimination des péchés. Après avoir éliminé le péché, alors après qu'on élimine, élimine, le péché de, notre vie, la transgression de notre vie, la fausseté de notre bouche, lorsqu'on élimine l'hypocrisie de notre vie, donc on peut venir et et, on peut venir recevoir la délivrance et la destinée qu'on a comme euh, des enfants de Dieu, pardonnés, rachetés, purifiés. On va à la première partie ici, les, directives sur l'examen de conscience. Le verset 28, que chacun donc s'éprouve soi-même tu es ministre, il faut t'examiner. Le précateur doit s'examiner. L'ouvrier doit s'éprouver soi-même, doit s'examiner. Les membres doivent s'éprouver eux-mêmes. Que chacun, que chaque enfant de Dieu, donc s'éprouve soi-même. Et que l'homme, que la femme, que chacun donc s'éprouve soi-même, qu'il s'examine, qu'il qu'elle s'examine, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Les gens qui ne s'éprouvent jamais sont des gens qui s'acceptent chaque fois. Euh, sont des gens, sont des gens qui, qui, qui s'absentent, qui s'excluent de la scène. Ils savent que ça ne va pas. Au lieu d'aller à la croix pour être lavé du sang de Jésus, ils doivent se réconcilier avec leurs frères, se réconcilier avec leur mari, avec leur femme. Ils doivent se réconcilier avec qui que soit la personne, la personne qu'ils ont offensée. Ils ne, veulent pas faire cela. Ils disent que je ne vais pas m'éprouver, je ne, je ne vais rien corriger, je ne vais pas prendre la Sainte Seine. Ce qui te disqualifie de la Sainte Seine va te disqualifier pour l'enlèvement. Ce qui te disqualifie pour la Sainte Seine va te disqualifier pour, le, pour les noces de l'agneau. Et la meilleure chose à faire, c'est de te qualifier pour la Sainte Seine, t'examiner tout ce que tu as découvert. Il faut corriger cela et la miséricorde du Seigneur sera pour chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Que j'attende un bon Amen. Et 2 Corinthiens 13, 5. Deuxième Corinthiens 13. Nous lisons le verset 5. Examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, si vous êtes encore dans la foi. Dans la foi qui sauve, dans la foi qui sanctifie, dans la foi qui reçoit les bénédictions de Dieu, dans la foi, dans la famille de Dieu. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi pouvez vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, Christ en vous, l'espérance de la gloire, et vous en Christ, une nouvelle créature, examinez-vous. Est-ce que je suis encore une nouvelle créature? Est-ce que les choses anciennes sont passées dans ma vie? Est-ce que je suis la nouvelle voie de justice? Est-ce que je marche dans la voie étroite qui conduit au ciel Ou bien est-ce que je suis retourné à l'ancien style de vie, à la voie spacieuse Est-ce que je suis maintenant dans le monde Est-ce que je suis maintenant dans le monde et que le monde est en moi Est-ce que je suis toujours dans la foi Dans la foi, la foi active qui croit au Seigneur et la foi qui me fait marcher selon la parole du Seigneur, examinez-vous. Examinez-vous à moi, peut-être que vous le soyez réprouvé. Je prie qu'aucun d'entre nous ne soit réprouvé au nom de Jésus-Christ. Deuxième partie ici, le discernement des, des expériences de ceux qui souffrent. 1 Corinthiens 11, verset 29. 1 Corinthiens 11, nous lisons le verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner car celui qui mange et boit sans discerner le, corps du Christ, il a l'animosité, la haine contre les membres du corps du Christ. Il a l'esprit de non-pardon contre les membres du corps du Christ. Il a le péché clandestin qu'il couvre. Il vit dans le péché, dans la condamnation. Il vit dans les péchés mignon, et le péché qui l'enveloppe facilement, il ne résiste jamais à la tentation. Cela vient, il, il, succombe, cela vient, il y succombe. Et maintenant, il mange la sainte saine. Mais car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Un jugement contre lui-même. Un jugement contre lui-même. Sans discerner le corps du Christ sans discerner l'objectif du corps rompu, qu'il est venu ôter les péchés et en lui n'y a plus d'iniquité. Et il ne discerne pas la raison pour laquelle Christ est mort à la croix du calvaire. Et afin, et, et il, elle concevra un fils et tu l'appelleras le nom de Jésus. Et c'est lui qui il enfantera, elle enfantera un fils et tu l'appelleras le nom de Jésus. C'est lui qui délivrera son peuple de ses péchés. Alors, euh, il a cru et les pierres revenu, il est retourné au péché et il ne discerne pas l'objectif de la mort du Seigneur. Et le verset 30 dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infimes et de malades et qu'un grand nombre sont morts à cause de prendre la Sainte scène, le corps, l'emblème et le sang, l'emblème. Il, prend cela indignement. À cause, à de cela, il est infime. Il est malade. À cause de cela, il est faible. Il est presque... que C'est maladie sur maladie. Maladie sur maladie. Il ne sait pas pourquoi. Oui, quelqu'un dit que, que moi, je n'ai pas pris la Sainte Seine. Je suis toujours malade. Oui, c'est parce que tu n'as pas reconnu l'objectif de son corps qui a été rompu pour toi à la croix de Calvaire. Tu n'as pas découvert l'objectif pour lequel il a eu ses meurtrissures. Ce n'est pas ses sur que nous sommes guéris. Tu as prié maintes fois, mais tu n'as jamais discerné le corps de Christ et le sang de Christ. Tu n'as jamais discerné que déjà, il a porté tout l'opprobre, toute l'affection, il a porté toutes vos douleurs. Alors, la prière sans discernement, face à l'objectif de la mort de Christ, fera long feu. Donc, à cause de cela, c'est-à-dire qu'à cause de cela, et, et, euh, vous, beaucoup d'infimes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Je, je vais vous rappeler que l'église de Corinthe ne manque aucun don de l'esprit. Ils avaient le don de la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement de l'esprit. Ils avaient le don d'opérer des miracles et le don de foi. Ils ont également le don de guérison. Ils ont des langues et des interprétations des prophéties. Cependant, avec tout ce souci-là, beaucoup d'entre eux étaient physiquement infirmes. Et beaucoup d'entre eux étaient malades. Et beaucoup d'entre eux même étaient prématurément morts. Parce que ces individus n'ont pas discerné le corps et le sang de l'agneau. Et cela nous dit la raison pour laquelle les gens souffrent. Cela nous dit la raison pour laquelle beaucoup de personnes traversent tant de choses qu'ils traversent. Je prie comme nous découvrons l'objectif du sang versé de l'agneau et la façon dont il a donné son corps pour être frappé pour notre guérison, je prie que la guérison nous soit accordée au nom de Jésus-Christ. C'est votre ça Nous allons au psaume 107, verset 17. Psaume 107, verset 17. Les insensés, par leur conduite coupable, et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. C'est du qu'on est insensé. Quand on connaît Christ et qu'on continue dans les transgressions, quand on reconnaît le Sauveur et qu'on continue dans le péché, lorsqu'on connaît qu'il a la puissance pour sauver et pour détruire les œuvres du diable. Et cependant, on continue dans l'iniquité. Il dit qu'on est insensé. Et dit, à cause de, à cause de la transgression, alors on, on s'est rendu malheureux. Et le verset 18 dit, 18, leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. À cause de la transgression, Job 33, Job 33, Job 33, verset 19, pas la douleur. Aussi l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os. Verset 20. Alors il prend en dégoût le pain. Il perd d'appétit. ne peut plus manger à cause de l'affection, à cause de la maladie, à cause de la douleur qu'il a. Même les aliments les plus exquis. Verset 21. Sa chair se consume et disparaît. Ses eaux qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Puis dit verset 22, son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. 23. 23 nous dit, mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. C'est ce que cela dit. Un frère est malade, une sœur est malade, et les frères qui vont là-bas, que prions, prions, prions. Ils, ils n'ont jamais dit à ceux qui sont malades, quelle est la cause de cette maladie Est-ce que tu as prié le Seigneur Est-ce que tu as un discernement Est-ce que tu as découvert quelque chose est-ce que tu t'es examiné toi-même Y a-t-il quelque chose qui va mal quelque part Est-ce que tu as une source de division Est-ce que tu as une source de désaccord dans ta famille, dans la maison de Dieu Pourquoi ceci est arrivé Les gens qui essaient d'aider les malades disent que prions, prions, prions. Ils ne posent pas de questions, ils ne comprennent pas pourquoi la maladie, pourquoi la souffrance vient sur, euh, vient sur les gens. Mais verset 23 dit, mais se trouve pour lui un ange intercesseur, celui qui peut interpréter l'expérience, la souffrance de la personne, un d'entre les mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Verset 24. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse j'ai trouvé une rançon. Il y a des gens qui prient, qui prient, qui prient. Ils ne montent pas aux malades la voie de la rédemption. Ils ne montent pas à la personne malade, le, rédempteur, le guérisseur, ce que, ce que le Christ du Calvaire nous a pourvu. Ils ne, ils ne, font pas rappeler à ces gens, ils ne, ils ne convainquent pas ces gens que c'est pas maître maîtresse qu'on est guéri. Il dit que prions, prions, prions, mais montrez le la source, ce qui peut être la source de la maladie, qui les et vous leur montrez Christ qui guérit, le Rédempteur, notre rançon. Et le verset 25. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge Il revient au jour de sa jeunesse. Lorsque vous vous examinez et vous découvrez ce qui va mal, et vous amenez cela au Seigneur en prière, et le Seigneur vous pardonne et vous affranchit et vous purifie et transforme tout chose dans votre vie. Alors, alors, alors vous serez en mesure de prier, vous serez en mesure de manifester la foi. Et lorsque vous vous accrochez au Seigneur, ce qu'il a fait la croix de caverne, alors vous allez découvrir que son corps, vous allez découvrir son corps, vous allez découvrir l'objectif de sa mort, vous allez découvrir, vous allez discerner l'objectif de ses meurtrissures. Et puis, cela devient votre rédemption et il est votre rédempteur, il vous guérit et vous retournez au jour de votre jeunesse. 26 dit, il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. c'est l'examen de conscience. Après de cela, vous discernez la raison, la cause de la souffrance, de la maladie. Et puis, c'est dit que vous. Alors, il adresse à Dieu sa prière et après cela, vous priez dans la foi et il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie. Je verrai sa face avec joie et lui rend son innocence. Verset 27. 27 nous dit, « Il chante devant les hommes et dit, « J'ai péché. » Lorsqu'il s'est examiné, Lorsqu'il a découvert la raison de sa souffrance et la raison de sa maladie et la cause de son affliction, et vient à Dieu et dit, je me suis examiné, j'ai découvert la cause de la maladie, pourquoi je souffre, et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice, et je n'ai pas été puni comme je le méritais. 28. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse. Et ma vie s'épanouit à la lumière. Je prie que les promesses de Dieu soient oui et amen dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Nombre 21, Nombre, chapitre 21, verset 5. Et là, contre Dieu Moïse. Pourquoi Et par là, contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte Pour que nous mourions, nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain, et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Où cela Ils ont dit que car il n'y a point de pain. Et puis ils ont dit que notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ils ont méprisé la provision du Seigneur, que c'est du rien, ceci n'est pas bon, ce qui vient du ciel, que on n'est pas ceci. Ils ont dit qu'il n'y a pas de pain. Donne quelque chose qu'on peut, euh, euh quelque chose dont, dans on, jouit, que notre âme est dégoûtée de ceci. Et, ils ont dit que il n'y a point d'eau. Un, chapitre, avant ceci, chapitre 20, Dieu a fait sortir l'eau du rocher pour eux, mais ils disent ici qu'il n'y a pas d'eau. À cause de ce mensonge, à cause de cette séduction, de ce mensonge, à cause du fait de mépriser la provision du Seigneur, à cause d'utiliser leur langue de façon euh, mauvaise, verset 26 dit, « Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut par beaucoup de gens en Israël. Voilà lorsque ces choses se, se passent, lorsque la calamité frappe, lorsque l'affliction se présente, lorsque la mort prématurée arrive, lorsque ces choses, ces calamités se sont abattues sur eux, ils devaient s'examiner. Et, et ils devaient s'examiner et découvrir pourquoi ceci leur était arrivé et lorsqu'ils découvrent cela, ils vont confesser, ce pasteur-là, prier. Et prions, prions, prions. Et après la prière, parce, parce qu'il n'y a pas l'examen de soi, parce qu'il n'y a pas l'examen de conscience, parce qu'on n'a pas découvert la, raison, la cause de la souffrance, donc la calamité continue. Alors, c'est dit que le serpent, les serpents maudit les gens et beaucoup de personnes étaient mortes. Beaucoup de personnes sont mortes. Et verset 7 dit, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel. Alors ils se sont examinés, alors ils ont trouvé la cause de leur souffrance et ils ont confessé et ils, se sont détournés de leur péché et de leur euh, mal et, du, mauvais usage de leur langue. Et ils ont dit que prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Verset 8. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Verset 9. Verset 9. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Le Seigneur a pourvu la solution. Je prie que le Seigneur pourvoie la solution à tous nos problèmes au nom de Jésus-Christ. Voyons numéro 3 ici, numéro 3, notre délivrance et notre destinée après l'élimination des péchés. Lorsqu'on élimine le péché, donc on aura la délivrance. Et puis on aura une destinée glorieuse. 1 Corinthiens 11, verset 31. Si nous nous jugeons nous-mêmes, si nous nous disciplinions nous-mêmes, si nous nous corrigions nous-mêmes, si nous nous détournons de, de nos transgressions et des iniquités qui sont rentrées dans nos vies, si, si nous corrigeons nos mauvais comportements, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Qu'est-ce que vous voyez en cela Lorsque, si, vous, si, vous allez au Seigneur, vous examinez, vous voyez là-bas une déficience, vous voyez une iniquité, vous voyez un signe de rétrogradation, alors, alors vous allez corriger cela vous-même. Vous êtes purifié, vous êtes lavé, vous êtes restauré. Alors la, la discipline de l'Église ne sera pas nécessaire mais pour eh, la, discipline des dirigeants ne sera pas nécessaire. Et c'est dit que si nous nous jugions nous-mêmes, lorsque si nous nous corrigeons nous-mêmes, si nous nous disciplinons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Alors, nous n'aurons pas la correction publique et nous ne serons pas disciplinés. Verset 32. 32 dit, « Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Le pourquoi le Seigneur permet à ces choses de venir sur ceux qui se sont égarés et la faim, la famine. Alors, venez sur le fils prodigue qui allait dans le pays lointain, c'est pour le faire revenir à lui-même, disant, mais pourquoi je souffre ici C'est ma faute. Je dois retourner vers mon Père. Je dirai à mon Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Alors je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Fais de moi l'un de tes mercenaires. Alors, alors il a pris l'initiative, il s'est levé et venait. Dès que le Père l'a vu de loin, le Père a couru et l'a embrassé. Et le Fils a dit, j'ai péché, je me suis examiné, je sais que c'est moi ait fait la faute. Avant qu'il ne finisse la, la conversion, le Père lui a dit que tu es pardonné, amené le meilleur vêtement. Et la nourriture qu'il n'a pas mangé des, des mois est, mise devant lui. Alors la robe d'autorité lui a été donnée. Il est, il est rétabli à la famille. La délivrance est venue. La lumière est venue pour lui. Et sa destinée était transformée. Et les péchés étaient éliminés. Je prie que la même faveur de la part du Seigneur soit accordée à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Et c'est que lorsque nous sommes, euh, nous sommes euh, euh, quand, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Lorsqu'on souffre l'affection, la maladie ou l'oppression, et puis on s'examine, et puis on retourne au Seigneur, et puis nous ne serons plus, nous ne serons plus châtiés condamné avec le monde. Et lorsque le Seigneur viendra, gloire à Dieu, les péchés pardonnés, gloire à Dieu, votre vie est transformée et vous irez avec lui au nom de Jésus-Christ. Et puis après cela, il y a la correction maintenant, les choses qu'on a fait qui, a, qui nous a conduit à cette affection, à cette faiblesse, à cette infirmité, à cette maladie, et à cette mort prématurée, la chose est corrigée. Voilà le verset 33. Ainsi, mes frères, lorsque, après que tout est, tout est corrigé, ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Cette, cette affaire de, de précipitation, attendez il dit, attendez-vous les uns les autres, et eh, à manger avant les autres, mais attendez-vous les uns les autres. Cette ivrognerie, lorsque les autres euh, sont affamés, attendez-vous les uns les autres. Alors, vous avez été châtiés, alors vous avez été punis, vous avez vu la croissance, et, et alors vous avez tout vu, vous avez tout corrigé, le Seigneur vous a pardonné, le Seigneur a usé de compassion envers vous maintenant. Ne continuez plus dans les péchés, dans les choses qui vous ont amené la calamité. Attendez-vous les uns les autres. 34 maintenant, dit si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Le jugement déjà parti ou déjà ôté, il ne faut plus permettre au jugement de revenir. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Et l'Église dit Amen. La bénédiction du Seigneur sera dans votre vie. Et toute la correction que le Seigneur a faite, qu'il vous donne la grâce pour faire la, pour faire la correction dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et là où il y a la maladie, il y aura la guérison. Là où il y a la calamité, il y aura la liberté. Et lorsqu'il y a euh, une oppression quelque part, il y aura la délivrance totale pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. Et là où il le jugement vient, le Seigneur aura pitié et le Seigneur va révoquer le jugement et la bonté de Dieu et la grâce de Dieu et la puissance de Dieu va ôter chaque souffrance de votre vie au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur vous aidera à oublier les choses passées et une nouvelle vie va commencer. Vous aurez une nouvelle vitalité, une nouvelle force va arriver et la puissance de la croix va ôter tout pouvoir du mal, de confusion de votre vie au nom de Jésus-Christ. Les ténèbres seront ôtées, la lumière est venue. Alors vous, avez, alors vous faites la correction et les bénédictions du calvaire seront versées sur chaque vie au nom de Jésus-Christ. Où sont les candidats de la bénédiction? Où sont les candidats des choses belles que le Seigneur veut faire? Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur en prière. Rappelez-vous tout ce que le Seigneur a révélé. faut plus souffrir inutilement. Christ a payé tout le prix. Christ nous a donné tout. Le calvaire a tout donné tout. Venez au Seigneur. y quelque chose qui va mal, il faut dire Seigneur, je suis désolé, j'ai découvert, j'ai découvert ceci, cela. Alors, et la faveur de Dieu, la bonté de Dieu, le pardon de Dieu